hello welcome friends Microsoft Access सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की और आज के इस वीडियो में खास क्या क्या सीखने वाले हैं आइए आपको बताता हूं देखिए यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मैंने ओपन किया है यहां पर हम मैक्रो क्रिएट कराएंगे और मैक्रो बहुत ही बिगिनर लेवल का तो यहां पे क्रिएट पे चलते हैं और यहां मैक्रो दिया हुआ है क्लिक करेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आएगा अब यहीं पर हमें मैक्रो को क्रिएट कराना है कैसे क्रिएट करेंगे क्या लिखेंगे यहां पर तो इसको लिखने के लिए हमें सबसे पहले ये जो ड्रॉप डाउन दी हुई है इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है जैसे क्लिक करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी ठीक है तो यहां से हमें मैसेज बॉक्स को सेलेक्ट करना है आप किसी भी चीज के लिए मैक्रो बना सकते हैं फिलहाल मैं मैसेज बॉक्स यहां पे लेता हूं और यहां पर नीचे देखिए इसी में आपको मैसेज बॉक्स मिलेगा तो यहां पर ध्यान से देखते जाइए ये यहां पे देखिए ये मैसेज बॉक्स आ गया और यहां पर ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है तो यहां पर मैसेज हम क्या देना चाहते हैं ठीक है तो मैसेज मान लीजिए मैं देना चाहता हूं हेलो स्टूडेंट्स ये मान लीजिए मैसेज मैं देना चाहता हूं स्टूडेंट्स ओके ये मैसेज मैंने दे दिया और यहां पर साउंड को यस कर दिया और टाइप यहां पर देख सकते हैं तो टाइप यहां पर जब जाइएगा ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करिएगा तो यहां पर वार्निंग आएगा इंफॉर्मेशन आएगा अलग-अलग चीजें दी हुई है तो आप वार्निंग भी लगा सकते हैं और यहां पर टाइटल दिया हुआ है क्या देना है दे देता हूं कंप्यूटर अपने चैनल का नाम दे देता हूं एक्सेल सॉल्यूशन एक्सेल सॉल्यूशन ये नाम दे दिया चैनल का तो ये हो गया हमारा मैक्रो ये यहां से नाम से यहां से यस कर देंगे इसको ये मैक्रो 3 के नाम से सेव हो रहा है तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है हेलो स्टूडेंट दिखाई पड़ रहा है अगर आप चाहते हैं कि इससे बढ़कर भी कुछ दिखाई पड़े तो यहां पर मैं लिख देता हूं वेलकम अब क्या करेंगे इसको जैसे ही रन कराएंगे यस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा ही लिख के आएगा तो देखिए ई e छूट गया है तो जो छूट गया है वही ये यहाँ पे जो लिखेंगे वही दिखाएगा तो यहाँ से इसको चेंज करते हैं वेलकम कर देते हैं वेलकम ओके तो आप देखिए आप इसको रन करवाएंगे तो आप वही दिखाएगा तो hello students welcome to my channel ये लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है तो ये एक छोटा सा मैक्रो था ठीक है उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा thank you for watching this video